Вокруг нас каменный лес, свинцовое небо, будто навес. Среди поездов, идущих в разрез, я знаю, ты здесь, ты где-то здесь.